အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မေလ29ရက်နေ့ဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာဥလန်ကြောင်းနေ့ဖြစ်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာဥလန်ကြောင်းနေ့ကိုသူဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာဆောင်းပုတ်တစ်ခုစီကိုထားကြပါတယ်ဒီနှစ်ကမ္ဘာဆိုင်ဥလန်ကြောင်းနေ့အတွက်ဆောင်ပုတ်ကတော့ gut microbiome global perspective ဖြစ်ပါတယ်အဓိကဒီနှစ်လူသားတွေကိုအဆိုင်ဥလန်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ gut microbiome ဆိုတဲ့လူခန္ဓာကို အကျိုးပြုတဲ့အဏုဇီဝပိုးမွှားတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်လူခန္ဓာကိုအကျိုးပြုတဲ့ microbiome လို့ခေါ်တဲ့အဏုဇီဝပိုးမွှားတွေဟာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပါးစပ်နဲ့ကတွင်အစာအိမ်ဥလမ်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေပြားနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့မျိုးပွားအင်္ဂါမှာအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျဘလောက်များများရှိသလဲဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပြုပိုးမွှားတွေဟာဂရေနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိပါတယ်မျိုးကွဲပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်မျိုးကွဲပေါင်း ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိနိုင်ပါတယ်အကျိုးပြုပိုးမွား microbiome မှာဘလို့ပိုးမွားတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် bacteria virus fungus parasite လို့ခေါ်တဲ့ကပ်ပါကောင်တွေရီးစေအမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီပိုးမွားတွေကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂမဖြစ်အောင်လဲကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီပိုးမွားတွေနည်းသွားတဲ့အတွက်ယောဂလည်းရနိုင်ပါတယ် microbiome တွေကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ကံအားကိုလည်းမြင့်တက်ပြီးစေပါတယ်ဒီပိုးမွားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ နည်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ကအားစနစ်ကကျလာပါတယ်။နောက်လူတချို့မှာစီးကျူယောဂဖြစ်လာပါတယ်။ဝလုံယောဂဖြစ်ပါတယ်။ရင်ကျက်ယောဂတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းတစ်လျှောက်မှာယောဂမျိုးစုံဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အသေးအစီဖုံးခြင်းကိုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာသွေးရင်းအစီဓာတ်များခြင်းနဲ့အခြားယောဂအမြောက်များကိုလည်းဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကျိုးပြုတဲ့ပိုးမွှားတွေဘာဖြစ်လို့နှဲသွားရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အနုဇီဝပိုးသက်ဆေးတွေကို နှမ်းများစားခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အကျိုးပြုပုံမွားတွေကိုနည်းစေပါတယ်အဲ့ဒါအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်တပြင်းအကြောင်းရင်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အစားအသောက်ထဲမှာအချိုးများများစားတဲ့လူတွေအရေးမကြာခဏပြတ်တဲ့လူတွေအနီရောင်အသားတွေကိုလွန်လွန်ကျူးကျူးစားတဲ့လူတွေကြက်ဥဘဲဥအဲ့ဒါတွေကိုများများစားတဲ့လူတွေနောက်သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အသီးရဲ့အစားအသောက်နေတဲ့လူတွေကိုလက်လှုပ်ရှားမှုနေတဲ့လူတွေမှာလည်းဒီပိုးမွားတွေကနည်းသွားပါတယ် နှုတ်နဲ့နှုတ်တဲ့ပစ္စည်းအစားများခြင်းတာရှိခံအစားအသောက်တွေကိုအစားများခြင်းကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အကျိုးပြုပိုးမွှားတွေကိုနှဲသွားစေပါတယ်။သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြန်ကြည့်လို့အကျိုးပြုတဲ့ပိုးမွှားတွေများအောင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ဆက်တဲ့အသီးအရွက်တွေကိုများများစားဖို့လိုပါတယ်။အေးရီဝါဝါအိပ်ဖို့လိုပါတယ်။အချိုဓာတ်ကိုတတ်နိုင်သလောက်လျှော့စားဖို့လိုပါတယ်။အချိုဓာတ်လျှော့စားတဲ့အပြင် ထမင်းကိုလျှော့စားခြင်း၊ကစီဓာတ်များတဲ့အစားအသောက်အသီးအနှံလျှော့စားခြင်းအဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကျင့်လုပ်ရပါမယ်။အချင်းဖောက်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေကခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးပြုတဲ့ပိုးမွှားတွေကိုတိုးပွားစေပါတယ်။လူသိများတဲ့အစားအစာတွေကတော့ဒိန်ဂျင်၊ကင်ချီနောက်သူတို့နိုင်ငံဒီမှာစားကြတဲ့ cat far ဆိုတဲ့အချင်းတက်ပါတဲ့အချင်းဖောက်ထားတဲ့နှုတ်တစ်မျိုး။နောက်ကျွန်တော်တို့ဗမာအစားအစာမှာပါတဲ့အချင်းဖောက်ထားတဲ့အစာတွေတွေမှာဆိုရင်တမာချင်း၊ကဒက်ချင်းတန်တန်ပြင်းပြင်းလောက်ထားလို့ရှိရင်အကျိုးပြုတဲ့ပိုးမွှားတွေအများကြီးပါနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းကတော့ probiotic လို့ခေါ်တဲ့ဆေးဝါးတွေစားသုံးခြင်းကလည်းအကျိုးပြုပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုတဲ့ပိုးမွှားတွေကိုယောဂကုသရေးမှာနှီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလာကြတာအထင်ရှားဆုံးတစ်ခုကတော့လွန်တရာမှကုသရခက်ခဲတဲ့ပိုးသက်ဆေးတွေမတိုးတော့တဲ့ Clostridium difficile ဆိုတဲ့ဥယောင်တဲ့ယောဂကို fecal microbiota transplant လို့ခေါ်တဲ့လူရဲ့ကျင်ကြီးကိုယောဂဖြစ်နေတဲ့လူနာရဲ့ဥတွေကိုအစားထိုးခြင်းအဖြစ် အောင်မြင်ပြောက်ကင်းစွာကုသနိုင်တာတော့ဒီသမိုင်းဝင်ကုသမှုမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ gut microbiome လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးပြုပိုးမွှားတွေများလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကလိုအပ်ပဲနဲ့ပိုးသက်စီစားတာကိုရှောင်ရပါမယ်အသီးအရွက်လက်ဆက်တဲ့ဟာတွေကိုများများစားရပါမယ်အချိုဓာတ်များလွန်းတဲ့အစားအစာတွေကစီဓာတ်များလွန်းတဲ့အစားအစာတွေအသီးအနှံတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရပါမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအေးရေးပြည့်ရင် နီးမျိုးစုံယောဂတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အေးရေးဝဝအိပ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုးမွားတွေကိုများပြားစေဝင်တာမကဘဲနဲ့အခြားကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျိုးပြုတွေအများကြီးရပါတယ်စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုလည်းလျှော့ချခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကျိုးပြုတဲ့ပိုးမွှားတွေဥထဲမှာတိုးပွားလာနိုင်ပါတယ်။လိုအပ်လို့ရှိရင် probiotic ဆိုတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုစားသုံးနိုင်ပါတယ်။အချင်ဖောက်ထားတဲ့အစားအစာတွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အကျိုးပြုတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေတိုးပွားစေပါတယ်ဒိန်ကျင်းကင်ချီတမာကျင်းဂရက်ချင်းအဲ့ဒါတွေကိုများများစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခံအားကိုမြင့်တင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြင့်တင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကျိုးပြုတဲ့အနုဒီဘပိုးမွားတွေကပိုပြီးတော့များလာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခံအားကလည်းပိုပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကတော့ခန္ဓာကိုယ်တင်းမှရှိနေတဲ့အကျိုးပြုပိုးမွားတွေများအောင်လို့ဒီဒီဇိုင်းနဲ့နေထိုင်ပြီးတော့အကျိုးပြုပိုးမွား ဒီနည်းစီနိုင်တဲ့အမူအကျင့်တွေကိုစူးစမ်းရှောင်ကျဉ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အစာအိမ်၊ဥလန်းချောင်းယောဂတွေကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်လို့သတင်းကောင်းပါပြရစီတစ်ဆက်တည်းမှာပဲအခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိုဗစ်ဆိုတဲ့ယောဂဇူးကြီးတန်ကလည်းလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာခြင်းသုခခံစားနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ် CFAM, caring for well-being.